今回ですね、あの、皆さん、想像してみてください。えー、まずですね、えー、日本は、えー、人口が1億2000万人、ね、で、ロシアは1億4000万人なんですね。もし、この2つが、ね、この人たち 住む場所を変えたらどうなるかっていうことをですねちょっと考えてみましたそして、えー、とうとう、えー、この日がやってきました、えー、もしもですね、え私が大統領ならっていうことで、え今回は まあ、別にねあの国民が日本じゃなくても私が、えー、大統領に、えー、なった暁にはですねロシアという国をですねこのように、えー、書いていきたいということでですね、えー、いくつかあの提案の方ですねあの改革をロシアの改革を、えー、デビューしていきたいと思います。はい、デビューが大統領になります。みんなよろしくねね <laughs> とりあえず、えー、じゃあそういうことで、えー、どんなことが一体起こるのか そしてルビが大統領になったら、えー、何をするのかを、えー、皆さんに紹介していきたいと思います。えー、独裁国家。と <laughs> いうことで、行ってきます。せーの、いつも行くよ。うーん GO! はい改めまして、えー、新しい大統領の、えー、デビデビアンですはいということでまず何をやっていこうかなそうですねまず、えー、僕がやりたいのは、えマフィアの法人化ですね、えマフィアを法人化する、え義務を持たせてですねで、え法人化しないマフィアはもう即刻、え理由 が何であろうと、え何も悪いことしなくとしてなくても全員逮捕です。で、えなぜ法人化するのかというのはですねあの禁止法時代の時代の話ですとかああとは、えー、40年前ぐらいの韓国の風俗といったそういったあの、えー そういったね、えデューティーなあビジネスを禁止することによって、え結果ですね、あの税金を払わないというね、売り上げは立っているんですけど税金を払わないっていうそういったね、えー、組織になってしまうんですねマフィアっていうのは。ということで無理やり法人化させてですね、えー、納税の義務から逃げられないようにするそして、えー、国内の、 お金っていうのを海外に流さないように、ね、止めるっていうことをですねやっていきたいと思います。で、えー、法人化することでですね、まあ、10年ぐらいをめどに徐々にクリーンな企業へ変えていくっていうことを目標にします。 えー、やはりですねこれまでの人類の歴史っていうのを振り返ってみるとあの何かしらすぐですねあの扱いにくいものを禁止ってすると結局はそういったあの何ですかね、えー、マフィアのようなこの闇の組織がですね隠れてあの納税義務を果たさずに利益を稼いだり、えー、国家のお金が、えー、外国へ流れたりすることが でやっぱり、えー、簡単に禁止するのではなくやっぱりコントロールするのが賢い人のやり方なんですバカほどすぐ禁止禁止って言うんですよねみんなこれはもうちゃんと覚えておねで次ですねもう今日でも一発目から一発目からあ非常に、えー、ソレンジな法案ですねマフィア法人化、はい、デビ大統領ならやりますよはい独裁体制でありますはいで次だね えやはり、えこれね、えー、綺麗事ではなくてですね、ね、これ一見、優しいね、デビーとかね、思うかもしれないけど、そうじゃないんです。ね、もう優しくないよ、デビューは。あの、人間っていうのは、資源なんです。リソースなんです。単純にね。で、えー、お年寄りがね、こう仕事辞めた後、すぐにこうボケちゃったりするので、えー、結局はですね、あの、実際に就労した方が人って幸せなんですよ。うん。 だからあ何もしないよりかはやっぱりこういう人たち、えー、働きづらい人たちや仕事を見つけにくい人たちっていうのをそれらのそういった方々への雇用への推進を進めていきます、えー、具体的にどういうことをするかというですねあの上記をまあ、老人やこの障害者等の働くことのできるようなあのモデルの、えー、企業っていうものを うんあった場合ですねこの納税の緩和っていうのを進めていきたいと思いますやっぱりですねあのえー、例えばあ戦争で言うとですね、えー、人の兵士の量とかあまあそういった兵器の量とかっていうのを一見皆さんあのー、あの意識それでですね パワーバランスとかこう比較しがちなんですけど大事なのは稼働率なんですよ日本の、えーと、自衛隊っていうのは稼働率が非常に高いんですねなので、えー、自分たちの国よりも、えー、何倍もの、あのー、まあ、兵士を抱えてる国がいてそこと戦争するとなったとしてもですねあの稼働率が高いのでまあ 兵士でそして兵器の稼働率が高いので全然戦えるんですねやっぱりそういった意味で、えー、やはりあの老子、えー、老人や障害者等のこの雇用の促進っていうのはですね新たなるビジネスチャンスそしてこういったロールモデルは他国へのあのまあアピールにもなるのでここは、えー、進めていきたいかなと思います、えー、次4えーとですね あ老人への、えー、まあ、高齢者のですね、えー、政治への関与を禁止します。はい。禁止します。ごめんなさいね、老人の皆さん。これなぜかというとですね、日本という社会はほとんどの資産を高齢の方が持っています。そして、えー、成人に関してもですね、ほとんどが高齢の方です。じゃあ、 こういった場合に今日本で何が起きているかというとですねあの老人のための国が出来上がってるんですよね。なので若者が、えー、自分の仕事を見つけづらかったり、えー、お金を稼いだり、えー、貯蓄しづらかったり、えそういったあの状況が続いてます。なのでこういう、え高齢者の方が政治に関与するとですね あのやっぱりあの出生率っていうのが下がってくるんですねで出生率が下がると何が起こるかというとやっぱり人間のリソースが減ってしまうさっきの人間のリソースの話しましたね人間のリソースが出なくなってしまうそして GDP が下がってしまう やっぱり人の多さっていうのは、え GDP のイコールにもなっているので、えここはですねあのやはり、え未来っていうのは若者が作っていくので、えー、高齢の方が政治に関与して自分たちの都合のいいような法案 えー、自分たちの財政の確保に走ることでですね若者が、えー、老人のために、えー、働いて自殺するっていうのは今の日本のような形になってしまうのでここはちょっとあの変えていきたいとあぜひ思いますね。 ということでねあのちょっとねここはね非常に皆さん賛否あるかと思うんですけどえこれは僕が独裁大臣になった暁にやっていきますね未来は自分たちで作るんだからだって自分たちの都合のいいようにお年寄りが法律を作ってですねどうせすぐ死んじゃうんだからそこで残った若者たちって損しかないんですよね動かないお金がたくさん貯まるんですね 経済っていうのは回していかないとね豊かにならないのでこういう人たちの政治の関与は、えー、禁止ですね私の国家では禁止ですえー、次ですね、えー、非常に重要なあここは重要な法律法律というかあ改革になっていきます。えー、ロシアっていう国は歴史的に見てですねあの国土の広さからやはりあの戦争でのこの防衛が 非常に予算がかかってしまうんですね人もお金も足りないっていうような状況があかなり、えー、大きくあるのでやっぱりそこで国防費っていうのに非常にお金かけすぎてるんですよね。あのロシアって国は第二次世界大戦に勝ったのにもかかわらず、まあ、ソ連は崩壊したんですけれどもあのソ連がですね勝って勝って しかしですね、やはり経済的にはまだまだあのちょっとあの他の方にお金を使いたいなと、国民の豊かさ、あとはま高齢者の、えー、ま老後の生活ですね、そういった部分に対して、えー、出資するような、安心して暮らせる、でこえー、若者が安心して、え結婚して子供を作れるのが、えー、国にしていきたいので、 えー、国境私が、えしたいのは国境沿いにですね経済特区を作りますはい、えー、これどういうことかといいですね、えー、指定された地域町のみにですね外資系企業の税金の緩和、えー、ビザの規制の緩和 をしていきます。えー、ここでですね、やはりあのこういったことをすることによって外資系企業が国境沿いにあると例えば、えー、他の、まあ、A という国が、えー、ロシアを攻めてきた時にですね 他の多くの国の会社がそこにあるわけですね。これ戦争しづらいですよね。だから今までは、えー、軍事力によって国を守ってきたんですけどこういった経済的特区を作ることによってですね国境沿いに、えー、国防費を削減、えー、していきたいと思います。でですねやはりとは言ってもですねあの外資系 っていうものに関してあとはですね資本主義にも弱点はもちろんございます、えー、インフラなどを外資に買われた際にですね主に水源とか天然ガスとか、えー、乗っ取られちゃう可能性はあるので、えー、インフラに関しては外資の参入は禁止ですその他の企業に関してはえっ、とですね 非常に入りやすいような形そして外国人にも住みやすいようなあ街にしたいです今のままだとですねモスクワの人たちがね、非常に地方の人から嫌われてるっていうような状態になっちゃってるんですよね。モスクワだけが、あの、得をしてるみたいなね。モスクワモスクワで自分たちのお金が地方にプーチンのせいで流れてるから、なもう 畜生みたいな感じになってるじゃないですか。ね、君たちのロシアの映画で、えー、何の映画か忘れたけど、大きな観覧車が転がってモスクワをぶっ壊すシーンがあって、そこでね、あのモスクワに住んでない人は、イエーモスクワが連れたぜ、やったぜみたいなあそういう話を聞いたので、えー、嫌われ者役をさらに増やしましょう。 まあ、とは言っても嫌われるではなくてですね、えー、地方に住む若者に、えー、より新しい、えー、イノベーションが起きるようなあ街やそして、えまあ、経済への関わり方っていうねあとは雇用の増進とかもしていきたいと思います。でですね、あのそれだけだとちょっとあの何て言うかなあのまだ ちょっと弱いなと思うので、えー、天然ガスですとか、まあ、そういったセントラルヒーティングに関してはですねあのその企業の業績に合わせて価格設定を上げていくっていう感じにしていきたいと思いますなので、えー、まあ、参入しやすい、ね、外国の国がああここだったら自分たちの国の国よりも税金が安いからここで えー、ここに会社を建てようとかねしてねで税金を納めてくれるんですよねそれはありがたいことじゃないですか海外の国が自分たちの国に働かないでも税金をあの払ってくれるんですからねでただ出にくくしますだって国防費お金かかるんですから戦争しづらいねあの植民地とかそういったねあの えっとですね、えー、ていうかあ国土の侵略を防ぐためにですねもしねあの他のどこかの国がそこをロシアを攻めよう思うなら外資系がたくさんあるので、えー、世界中の国から批判を受けますよねこういった形で、えー、ハイブリッドな新しい国防を経済によってですねしていきたいと思いますでこれをすることによってですねあの外資海外から 投資される町にしていくっていうことにも、えー、なります。はい。そういった町にします。でですね、あの、やっぱり、うーん、外資系企業をたくさん入れて、えー、グローバルなあ街、トックを作ることによってですね、ただそのトックの外に出るのには、ちょっと、えー、規制が。やはりですね、あの海外の人でちょっとちあの、なんか悪いことする人とかもいるので、まあ、その 経済特区の町のみですね、えー、外国人のまああのまあえー、まあ生活とかですねビザとかそういったものの規制を緩和したいと思いますただその町から、 出るとなると、えー、今までの通常通りのビザとかそういったものになりますあの外資系さんによってですねあの侵略お金でですね国を侵略されてる国があるんですよまああの端的に言うと日本という国なんですけどねね で、えー、そういったことにしていきたいと思います。そしてですね、国防の予算が、えー、削れました。そしてですね、あの外資系の企業を入れることによってですね、その外資系の企業が、えー、納税を、えー、私たちの国に、まあ、してくれるようになります。働かないであの国、えー、お金を稼ぐということができるんですよ。国としてね、素晴らしいですね。その、えお金をですね、え使い方、 えー、決まっています。えー、僕がやりたいこと、えー、何個目かな、えー、?5 個目かかな ?5 個目かな ?1,2,3,4,5,6 個、えー、6個目 !6 個目はですね、えー、若者への特別予算を国で作っていきたいと思います。いろいろですね、あの、この、まあ、えっ、ー、と、グローバルな経済に、経済を、まあ、 経済の活動をできるような街づくりを国境沿いにすることで、えー、やはり、えー、お金は稼げます。外資が入ると稼げます。で、プラスですね、国防費の削減にもなるので、そこで、えー、余った国の予算をですね、若者への特別予算として、え使用していきたいと思います。えこれの理由はですね、もうシンプルです。えー ロシアっていう国はあ国土に対してですね、えー、GDP に対してちょっと出生率がちょっと足りないかなっていうはいなので若者があまあえー、まあ、大学とか卒業してからですね、えー、まあ、すぐに家とか結婚とかしやすいような、まあ、 そういったものをですね予算として作っていきたいと思いますローンについてもあのまあ、そこもですね規制を緩和して若者限定にですねローンが低い金利で借りれるようにしていきたいと思いますこれは出生率を上げて、えー、ロシアの GDP を上げるという話になりますであとはですねそして、えー、最後6個目じゃなくてね5つ目だったねさっきの、えー、6個目、えーえー、やっぱり 日本人なので、ね、何がしたいかって言ったらもちろん一つロシアに来てねやった広い国だってああこんなにもたくさんの土地があるロケットの実験とかやっとできるな日本でそういう実験とか全然しづらかったからねで日本はまああのロシアですねあのまあ えー、温度のですねこの気温の差が激しいので道路の劣化が早いんですけど日本はそういったあの交通のインフラに関してはですね地震が多い国ということもあって非常に高い技術力を持っているので、えー、ロシアに来たらまずね、えー、高速道路普通に、え地下鉄地下の道路でもちろん 新幹線を大量に作りますね。最高も日本人は新幹線が大好きだからね。やこれで世界一の新幹線が作れるぜっつって。 通っていうのは交通のインフラっていうのはもうこれはもう文化も経済も育てるんですよ。ね、アメリカの開拓時代思い出してください。アメリカが繁栄したのはなぜなんですかね。アメリカが第二次世界大戦、あ、第二次世界世界大戦をはさに参加するあの理由は何だったのか。えー、それはですね、やはり鉄道を作ったからなんです。 鉄道を作りましたすごくお金稼げるようになりました大量の雇用が増えましたでも鉄道も作り終わっちゃいましたじゃあその人たち使って戦争しようぜっていうのが、まあ、あのあの方たちのやり方なのでで、えー、ということでやはりあの時代から、ね、アメリカから学んでですね、えー、ロシアから、えー、ヨーロッパそして、えー、日本へつなげられるような えー、世界最高超最高のリニアウォーターカーの新幹線を大量に作りますねえ素晴らしいね来るかなということで、えー、以上が、えー、デビ大統領のまあえーとですねえー、私が、えー、立候補するにあたっての法案でした。はいということでね えー、まあロシアっていう国をさらに、えー、うまく、うん、非常に効率よくですね、えー、成長していて成長していって世界の覇権を握りたいと思いますじゃあみんなよろしくね投票よろしくねということでデビューしたパカパカ。